pahlawan akan kawan ku rindu body bagimu bagimu karena bagimu bagimu karena bagimu Ikan lawan kawan bagimu pagi Fuck! pinatayang o oh, madalas lumalabas ano pinayang ako ay nandito na sa panigitan lang upang sa ito'y magpasalamat dahil kumiti sa inyong lahat at kay Inday Sara Walaupun pong ang we mga kaibigan. Palakpakan po namin lahat mga kaibigan. Sino pinakamaligan? Maghati kayo! Grabe! Pumunta ka na naman ng Manila, wala ka sakit sa paa! Kaway mong doon, nakachinela!